Hola, mi nombre es Cristian Juárez, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad de Lanús en la carrera, en la carrera de sistemas. Estoy averiguando aplicaciones y programas para la accesibilidad de la educación para que vaya una mejor, para que vaya un mejor intercambio entre profesor y alumno y alumno profesor para que vaya una mejor corrección de, de tareas y etcétera y estoy también averiguando la accesibilidad de la plataforma Moodle de la, de la página de la Universidad de Lanús